parang-parang Ulie ison nampo kahanan Hang soyo sui ating rente ng

ojo panase geni angku tu son pelok son pingin ewas tutu loro ati son pingin nyanding ojo